大家好，我是大卫·杰克 （David Drake），我就是一个会中文的美国宅男。那今天要分享的呢，就是这个简单的 Linux 安装程序，也就是一个面向于游戏玩家还有游戏开发者的一个 Arch Linux 安装程序。首先，你就是会看到这个 menu。我想道歉一件事情，就是这个 Arch ISO 简单字体的环境。 基本上就是无法显示中文字，那大部分人要选择最上面这个 GDL Arch Installer。进入了就会看到这个画面。 现在呢，你就是可以打字给电脑命令，比方说 ls block，看一下你有哪些硬盘等等。如果你准备好了进行安装本身，可以打 GDL，代表的就是 Golden d r a k e Linux 金龙 Linux，不然就是打 Installer 就好。现在可以选择一些语言，那我再道歉一次，就是亚洲语言大部分都是无法显示。 那我们今天就选择英文就好。第二个选择就是 Keymap 键盘映射，如果这边看不到你想要的，你就点 Other 其他的，就可以有非常多的选择。为了今天的演示，我们就选 US 美国就好。这时候会看到一些关于金融 Linux 的资料，解释金融 Linux 本来是从 Anarchy。 另外一个 Arch Linux 安装程序而改编的，然后如果这个或我其他做的一些小工作对你有帮助，那我希望你可以到 Patreon.com/TheDrake s s l a h 这个网址来协助我，让我花更多的时间在这种 project 上。另外，这里也是解释说。 因为这个金龙 Linux 就只是安装一种特别的 Arch Linux 环境，所以任何对于 Arch Linux 的资料，包括 Arch Wiki，会对你有非常大的帮助。如果有任何问题出现，我最大的建议就是看 Arch Wiki 有哪些资料可以帮助你。 当然，如果你面对一个大概是来自我这个程序的一个问题，那你可以提供一些资料，在我下面写的那个 GitHub 网址来通知我。在那个 GitHub 网址也可以看更多资料关于金龙 Linux 的特征等等。当然，也可以去 Golden Drake Studios 这个网址多看一些资料。 最下面它还有写出随时可以按 Control C 让你离开这个安装程序环境。这时候呢，就是要选择 locale，设定你电脑 Linux 系统上会以什么语言为主，还有一些其他跟语言或地点有关的设定。那对于会中文的朋友，最下面这边有一些选择，有的是特别对于中国大陆、香港。 新加坡、台湾，那因为我曾经住过台湾，住了好几次，所以为了今天的演示，我就选择台湾就好。那现在就是要选择时区，Asia 亚洲这边呢有很多选择，大部分都是以城市为主。假设我在台湾呢，我大概要选择台北。这时候呢，就是要把电脑上的硬盘做分区。 有两个是自动的，第二个自动的也会加密。最下面呢就是自己手动分区。今天的演示会选择这个手动分区，当然有比较多选择，你比较能够控制整个系统要怎么处理。但是呢，这个目前还是很有限的。比方说，目前这个手动分区呢没有提供加密的功能。 在未来，我希望抽出时间提供更多功能，不管是自动的或手动的。现在看到的呢，就是目前硬盘上所存在的分区。如果我们选择整个硬盘，比方说 SDA 或者 SDB，就是代表说我们要彻底的改变它的分区。当然，你要记得做任何这种动作，风险很大。 如果硬盘上有任何你在乎的资料，你最好应该早就存在另外一个地方，因为大致上你做安装，这些资料大概都会消失。如果硬盘上已经存在一些你想用的分区，那你就选择它，你就会有一些选项让你告诉安装程序你要怎么用。目前还有两个是用 BTRFS 文件系统。 我非常推荐用 BTRFS 这个安装程序，也会特别为了 BTRFS 的 Linux 系统多做一些很好的设定，让你更好用。比方说 Time Shift 来保存 BTRFS Snapshots 快照。那么我们就先看一下改变整个硬盘是怎么样子。他在问你，你是想改变它的分区吗？是。那你要用什么软件？ C F disk, F disk 或者 G disk。这次我们选择 C F disk。它目前存在一个分区，我们可以把它删掉，然后重新建立一个新的分区，四十个 gigabytes。Primary。那我们就 write 写下这些改变。你确定吗？确定的话，你就打 yes yes。 然后我们就离开这个软件，回到了安装程序，看不到任何改变，因为基本上我们刚才做的就只是重复原本的状况。我们第一个要选择的分区就是 root 跟分区，我们选择这个接近二十个 gigabytes 的一个分区，好了，建立一个新的跟分区吗？好，那你要选择什么文件系统？ 我最推荐的就是 BTRFS。确认这个改变要做吗？是。那我们现在就有一个 mount point，一个挂载点。那这里呢，已经有一个 gigabyte 的 swap space 交换分区。那你自己要不要一个交换分区？看你自己的需求，还有你对这种东西的概念。 他又在问我们要建立一个新的挂载点吗？是，那基本上这个不算一个挂载点，不过在这里面就有这个 swap 交换的一个选项。太好了，所以我们现在有一个跟分区，还有交换分区。那这里呢，我们可以把它当做另外一个挂载点 home，这个就是我们家。 他在问我们，确定要把这个分区做一个新的格式，也就是代表上面的资料都会被删除。好，什么文件系统？BTRFS。确认。好，处理好了。我们有跟分区、交换分区，还有加分区。那因为我现在用的 VM 虚拟机的环境。 很简单，而且不是用 UEFI 来启动，是用 BIOS 本身来启动，所以我就不需要一个 EFI 的分区。以今天简单的演示，这样子就好了。我们就选择 Done，完成了，确认这些都 OK 了。好，那这个新的 Linux 系统，它要有什么 Host Name？基本上就是你电脑的名字，我们就叫做 Golden 就好。 还有你自己 user 的名字，我们就用 David 就好。如果你要的话，也可以提供全名 David C d r e y 那你要用什么密码呢？跟用户也会用同样的密码，因为今天的演示很简单，我们就打一个简单的密码。再打一次。再来就是选择桌面环境：KDE Plasma、Gnome、Cinnamon 或者 XFCE。 这四个都好，都有不同的优点跟弱点。如果你不确定要选择什么，我建议最上面 KDE Plasma 就好。如果你选的是 KDE Plasma，它也会问你要用什么 Display Manager，中文应该是显示管理器。我们这次就选择 SDDM 就好。那你要安装触摸板的驱动程序吗？是。想安装 OS Proper 吗？ 如果你打算这个电脑上有两个或几个不同的电脑系统，那这个你就大概想要，不然就选择不要。到了这个时候，就有很多选项，就是不同的软件。这里有一些跟玩游戏或管理游戏有关的。对了，这些软件呢，如果要添加，就是用空格键来选择。Lutris 我非常推荐啊，如果你选择这个，它也会添加 Wine。 红酒这个软体，你大概知道，就是会让你 Windows 游戏还有 Windows 应用程序，你就可以在 Linux 上用。其实 Steam 本身也是非常方便，让你玩 Windows 游戏。Bottles 这个比较新的软件，也会帮你准备 Linux 里面的 Windows 环境。不过为了今天的演示，这些我们都不选择。那这里有所谓的动作游戏。 SuperTux、f r e g a t o 等等，这里呢就是冒险游戏，包括一些纯文字的。这里呢就是我的最爱，RPGs，角色扮演游戏。再来就是策略游戏，然后呢赛跑游戏，我非常推荐这个 SuperTux c a r d 最后的游戏类呢，就是这个模拟游戏、建筑游戏，还有管理游戏，包括很有名的 Minecraft，还有这个类似 Minecraft 的 MineTest。再来呢，就是针对于游戏开发还有其他软件开发的工具，还有图形软件，还有音频、和多媒体软件、网络软件。 还有这些跟字体和语言有关的软件包，我非常建议选择这个 Noto Fonts，还有 Noto Fonts CJK，因为 CJK 代表的就是中文、日文还有韩文。另外，我建议添加一个 ibus l i p p i n y i n 或其他 ibus 语言输入软件。这个 l i p p i n y i n 当然就是以拼音为主。 也就是中国大陆用的拼音，也是大部分学中文的人现在用的拼音。如果你比较喜欢像在台湾用的注音符号，这个写的是 c h w i n 不过 c h w i n 代表的就是注音，这个也可以选择。其实这个也有拼音的作用，不过如果要以拼音为主，那我还是建议用这个。如果你也想打日语或韩语，那这两个可能也要添加。 现在呢，如果是一个 BTRFS 系统，那我建议加这个 Time Shift。当然，Htop 也是常用的，不是吗？这些都是所谓的实用软件，看你要添加哪些。这是最后一个软件类别。现在完全准备好了，可以安装 Arch Linux。所以要继续吗？好。 好的，安装完成了，你现在就可以马上重启，不然也可以给电脑一些其他的命令，多做一些事情。比方说，我们又可以看一下 lsblk，o c 也可以看一下硬盘的用量。你新的 Linux 系统还是挂在 slash /mnt slash /mount 那一边。 所以在 slash mount 的那些分区才是我们现在关注的。好的，我们就重启吧。Reboot。这次呢，如果你有回到这个 menu，那我们就选择 boot existing OS，就是启动存在的系统。 这个就是你新 Linux 系统的 GRUB boot menu。太好了。 这个就是我们 SDDM Display Manager，你就输入密码就好。太棒了，那我们就看一下吧。所有的文件都会在这边。 也可以改一下设定。这里会让你观察 CPU 的工作。下面这边有时间与日期。那我们开一个 terminal console，看一下 neofetch，还有 df。 t h r e e 不错不错。那我是不是说过，金龙 Linux 安装程序如果用 BTRFS 加上 TimeShift，它会多做一些很有用的设定？我们现在看一下 TimeShift list，目前没有任何快照。那我们就打 sudo TimeShift。 dash dash check，看一下是不是应该创造第一个快照 snapshot。那我们再 list 一下，我们现在就看到这里有我们第一个快照。如果以后有任何问题，启动电脑的时候，在那个 grub menu 里面，其实可以进入这个快照，可以帮我们处理一些问题。 我想今天的演示就到这里吧。如果你有什么疑问或你有什么意见，希望你会告诉我。另外，如果我做的这个金龙 Linux 或者是我金龙游戏工作室 Golden Drake Studios，你觉得你有兴趣，你想帮助我能够多花时间在这些有趣的 project 上，那你可以到 Patreon.com/the s s l a h Drake。就是这样，谢谢观众。 看我今天的演示，祝你们每一个人都有完美的一天，拜拜。